hello guys welcome back to the channel और आज की इस वीडियो में हम हमारी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यूनिट टू या हम बोल सकते हैं सेक्शन टू का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज जिसका नाम है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन तो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन बेसिकली होता क्या है और इसी वीडियो के अंदर जो है हम इसकी वर्किंग भी जानेंगे कि प्रैक्टिकली ये हमारे सिस्टम के अंदर जो है वर्क कैसे करता है एग्जीक्यूट कैसे होता है ताकि इसका जो एक प्रॉपर वर्किंग है वो हमें आसानी से समझ में आए और इससे रिलेटेड कोई भी थियोरटिकल या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम जो है इसके अंदर स्किप नहीं करेंगे कंप्लीट सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं so let start with the definition a system call commonly abbreviated to sys call जिसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की टर्म्स में या फिर सिस्टम कॉल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी टॉपिक होता है जिसे हम जो है कॉमनली एब्रीवेट भी करते हैं सिस कॉल के नाम से is the programmatic way in which a computer program request service from the kernel of the operating system on which it is executed तो ये जो है एक प्रोग्रामेटिक वे होता है जिसके अंदर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है अब वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं करता वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मेजर पार्ट को जिसे हम बोलते हैं कर्नल अब कर्नल के बारे में भी हमें समझना ज़रूरी है बिकॉज कर्नल ही यहाँ पे वो मिडल मैन है जो क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फाइल को उस पर्टिकुलर एक्शन को या उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसकी हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसे जो है वो पास कर रहा है तो ये जो है कर्नल का काम है कि जो भी सिस्टम कॉल के थ्रू जिस भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट आई है उन्हें कर्नल क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से लेगा एंड देन पास कर देगा उस पर्टिकुलर जॉब को जहाँ पे उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो दिस में include hardware related services for example accessing a hard drive तो यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन बेसिकली करता क्या है ये जो है हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है अब सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज जो है वो यूज़र के कंट्रोल में होती है जो भी आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है कंप्यूटर यूज़ कर रहा है कि आपको कैसे जो है किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है वो आपके कंट्रोल में है बट जहाँ पर बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से जुड़ा होता है यानी हार्डवेयर हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है after checking all the necessary details तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा सपोज मेरे को क्या करना है मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरी एक डॉक्स फाइल है ए नाम की वर्ड फाइल है जिसे मुझे एक्सेस करना है तो एज ए यूज़र हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से डायरेक्टली की के थ्रू ओपन कर सकते हैं बट हमारे सामने वो ओपन तो हो रही है बट बिहाइंड द सील जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन का जो मेथड यूज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है एक प्रोग्राम होता है सिस्टम कॉल का जो कि रन होता है और जिस भी फाइल की मुझे रिक्वायरमेंट है अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला वर्ड फाइल की मुझे रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है A B C dot docs अब वो वर्ड फाइल बेसिकली मेरी स्टोर कहाँ पे है मेमोरी के अंदर अब मेरी मेमोरी कहाँ पे है मेमोरी है मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर तो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो मुझे उस फाइल को ओपन करने के लिए मेरी हार्ड डिस्क को ओपन करना पड़ेगा मेरी हार्ड ड्राइव को एक्सेस करना पड़ेगा अब हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को मेरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को मेरा सी पी अवेलेबल चाहिएगा तो ये सारे जो प्रोसेस है ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये सब मुझे कौन अवेलेबल करके देगा ये सब मुझे अवेलेबल करके देगा मेरा सिस्टम कॉल अब सिस्टम कॉल क्या करेगा अब जैसे ही मैंने उस फाइल पर ओपन किया क्लिक किया मैंने उस फाइल को उस मेरी वर्ड फाइल को जो मुझे चाहिए उसी टाइम जो है सिस्टम कॉल का जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रन होगा एग्जीक्यूट होगा वो कर्नल को जो है तुरंत रिक्वेस्ट भेज देगा कि मुझे हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है अब हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिसोर्सेज है जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है first of all hard disk की रिक्वायरमेंट उसके अंदर मेमोरी स्पेस की अवेलेबिलिटी सीपीयू की अवेलेबिलिटी ये जो है तीन मेरे कॉमन रिसोर्सेज है जो मुझे चाहिए तो इन तीनों को जो है वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से लेगा एंड पास कर देगा हमारी फाइल को तभी वो जो फाइल ओपन होती है अब ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है हमारे आज के फास्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है तो हमें पता नहीं चलता कि ये प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट हो रहा है but behind the scene system call interposition एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है तो ये जो है कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया बट अभी जो है हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसी फाइल वाले मेथड के थ्रू कि बिहाइंड द सीन ये वर्क कैसे करेगा सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन बेसिकली और क्या कहता है तो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन कहता है कि सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन जो होता है एक पावरफुल मेथड होता है for regulating and monitoring program behaviour अब जो भी हम फाइल को ओपन कर रहे हैं जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिन जिन चीज़ों के लिए हम रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम को आप उन सर्विसेज को रेगुलेट कैसे करना है किस टाइम पे कौन सी सर्विस अवेलेबल करनी है कौन सी अनअवेलेबल करनी है कि ताकि मल्टीपल टास्क होते रहे मेरे सिस्टम के अंदर मेरे कंप्यूटर के अंदर और वो सभी टास्क जो है अवेलेबल है या नहीं है उसकी मॉनिटरिंग करनी है तो सिस्टम कॉल जो है बिहाइंड द सीन इन सभी चीज़ों को जो है फोकस में रखता है जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिया भी गया है कि system call interposition is a powerful method for regulating and monitoring the program behaviour system call interposition के wide variety of security tools available हैं डेवलप किए गए हैं जो कि इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि बेसिकली वर्क कैसे करता है तो जैसा कि अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा एक कंप्यूटर का इंटरफेस है बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करेगा तो ये सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे ह्यूमन यूज़र अबे ह्यूमन यूज़र कौन है अबे ह्यूमन यूज़र है जो भी आपके कंप्यूटर को आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है वहाँ पे वो क्या करेगा पहला स्टेप कोई फाइल को ओपन करेगा अब फाइल को ओपन कर सकता है माउस के थ्रू क्लिक के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू की के थ्रू यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रेसी से की ऑन द कीबोर्ड यानी कि वो किसके थ्रू ओपन कर रहा है वो ओपन कर रहा है हमारी कीबोर्ड के थ्रू तो कीबोर्ड के थ्रू जब वो ओपन करेगा तो जिस भी फाइल की मुझे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा अब देखिए जैसे ही फाइल ओपन हुई वो तुरंत क्या करेगा उसने एक जॉब रेडी कर दी फिफ्थ नंबर की कि जॉब नंबर फाइव जो है मेरी सिस्टम के अंदर अब चली गई है अब ये क्या करेगी कीबोर्ड को इंटरप्ट कर देगी कीबोर्ड इंटरप्ट कर देगी मतलब कुछ टाइम के लिए जो है कीबोर्ड अब हमारा अवेलेबल नहीं है क्यों अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी उसने जो है कुछ रिक्वेस्ट को एक्सेस किया है with the help of system call यहाँ पे सिस्टम कॉल हमारी एक्टिवेट हो चुकी है अब ये सिस्टम कॉल क्या करेगी देखिए जैसे ही कीबोर्ड इंटरप्ट हुआ उसके बाद जो है सिस्टम कॉल क्या करेगी इस नंबर फाइव की जॉब को जो है धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए इस प्रोसेस को ले आएगी जॉब नंबर टू पे यानी अब इसका नाम हमने रख दिया जॉब नंबर टू मतलब जॉब वन कहीं पे हमारे सिस्टम पे पहले से एग्जीक्यूट हो रही होगी जॉब वन का मतलब है कोई भी टास्क सपोज पहले हमारे सिस्टम के अंदर सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं वीडियोस प्लेज हो रही हैं कोई पहले से फाइल खुली हुई है तो वो जॉब्स होती है इसी तरीके से अब हमारी वर्ड फाइल ओपन जो हमने करनी है उसका नाम है जॉब टू अब जॉब टू देखिए रेडी है रेडी मीन्स एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है अभी रेडी क्यों है बिकॉज ये जो सी एंड मेमरी है ये जो है हमारे अवेलेबल हो चुके हैं इस जॉब को अब ये अवेलेबल होने का मतलब क्या है हमारे कर्नल ने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की जॉब टू को जो है हमें क्या करना है सी और मेमोरी एलोकेट करनी है ताकि वो अपनी फाइल को ओपन कर सके अब जैसे ही ये सी और मेमोरी अवेलेबल हुए हमारी जॉब टू का स्टेटस क्या हो गया रेडी हो गया और जैसे ही जॉब टू हमारी रेडी हो जाएगी हमारी फाइल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी फाइल हो जाएगी यहाँ पे ओपन तो ये जो है एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि बिहाइंड द सीन ये वर्क कैसे करता है अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से जॉब वन जैसे मैंने आपको बताया पहले से वो रन कर रही है तो रन कर रही है तो उसके लिए भी क्या चाहिए सिस्टम कॉल चाहिए तो सिस्टम कॉल जो है यहाँ पे क्या हो रही है एग्जीक्यूट हो रही है इसी तरह जब हमारी जॉब टू रेडी होने के बाद ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी तो ये सिस्टम कॉल जो है क्या होगा इसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन का जो कि एक पावरफुल और प्रोग्रामेटिक वे मैथड है जो क्या करता है आपको जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम से उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करते हुए आपकी फाइल को आपके सिस्टम को जो है एफिशिएंट बनाएगा ताकि आप मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर सकें थैंक यू